हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि दो लाइनों से कैसे फोटो एस एल आर बनाते हैं आओ शुरू करते हैं